Lah. Dia punya overall gambaran LCD Right So Wah dilengkapi dengan bag sekali eh So nak buka dekat atas ni Dan kita boleh dapatkan kita punya light stick So agak agak ringan cikgu dan berpuati ringan dan rasa ok lah eh. ini punya controller nanti kita tengok kemudian dulu terlalu tepi dulu kita akan dapat USB-C cable dan juga remote control eh ha, dengan harga yang murah ni pun boleh dapat remote control dan juga mungkin instruction dia lah sikit eh ha, kat belakang ni LED beauty view uh, lah, selfie rod apa-apa uh, output dia apa tu semua kita boleh tengok kat sini lah cara nak guna tu semua so kita akan rasmikan Yep. Dan saya tak sure boleh on ke tak. So kalau saya tekan butang lama-lama. So dia boleh. Ah tu. Dah dah start buka kan. Yep, ini adalah lampu